謎肉増量カップヌードル謎肉増量パーフェクトバディ駅ビル、right. 自社ビルバディビル君たちはノーディスタンスだよな終わりいやあと2分ある お部屋探しは英語で Century 21 Repeat after me Century 21 I love Century 21 C-E-N-T-U-R-Y Yeah Oh my god あ、お客さんじゃないセンチュリー21よりこの度のノーディスタンスにおいて 被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。